दोस्तों अब टाइप करना बहुत आसान हो गया है इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा हम इस ओर ध्यान दें तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा और इस यह मोजिला फायरफॉक्स आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो लेकिन ये ट्यूटोरियल मोबाइल ऐप के लिए नहीं है इसके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप होना अनिवार्य है तो बोलकर हम टाइप कैसे करें सबसे पहले इसको हमें जानने की ज़रूरत है आप गूगल पर आइए और गूगल पर लिखिए गूगल गूगल ड्राइव आपने देखा कि यहां पर ये गूगल ड्राइव आ गया है और पहला पेज जो खुलता है वो ये है कि Google Drive cloud storage and file backup for photos docs and more हम यहाँ डॉक पर क्लिक करेंगे यह है डॉक्यूमेंट फाइल और आपने देखा कि यहाँ पर ये खुल गया है इस गूगल ड्राइव पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपसे आपका ईमेल आईडी के साथ इसको लिंक करने को कहेगा आप पासवर्ड डाल करके एक बार लिंक कर देंगे तो हमेशा ये अपने आप ही खुल जाया करेगा ठीक है ये हमारा गूगल ड्राइव खुल चुका है अब यहाँ पर आप देखिए कि माई ड्राइव है computers share with me recent Google photo share trash backup बहुत सारी चीज़ें हैं गूगल पर uh, यहाँ पर हम माई ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो माई ड्राइव यहाँ आ जाएगा और यहाँ इसको हम क्लिक करेंगे तो इतना सारा फोल्डर यहाँ खुलेगा और देखिए कि ये गूगल डॉक्स यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए हमारा ये खुल चुका है गूगल ड्राइव पूरी तरह से आपके मेल आईडी से लिंक हो गया है यहाँ ये देखिए ये लोगो भी बना हुआ है आपका एम एस ऑफिस वाला यहाँ पर आइए देखिए ये टूल है टूल को आप क्लिक करेंगे तो इतने सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी आप वॉइस टाइपिंग पे जाइए और यहाँ पर आपकी बहुत सारी भाषाएं अवेलेबल है यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए हिंदी है हिंदू को हिंदी को टाइप करेंगे तो ये सारी पर कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसने हमेशा अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ने समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है प्रेरणा दी है अगर ये रेड वाला बंद हो जाता है तो इसको हम फिर से चालू कर सकते हैं यहां पर चाहे कुछ और और विश्वास साहस सत्य के प्रति निष्ठा साहस विश्वास सत्य के प्रति निष्ठा उस प्रकाश उस प्रकाश वाही आत्मा को उसी तरह आगे उसी तरह आगे ले चलते हैं ले चलते हैं एक चीज और हम देखेंगे कि हाँ वाही की जगह उसने वही लिखा हुआ है वाही वाही तो इस तरह से हम संशोधन भी इसमें कर सकते हैं इसके लिए शर्त इतनी है कि इंटरनेट तेज होना चाहिए और ये जो देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा ये रिंग है इस रिंग के ऊपर भी एक रिंग बन रहा है तो जब वो रिंग बनता है ये देखिए ये ये आउटर तभी वो टाइप करता है तो अगर कोई शब्द आपने गलत टाइप कर दिया है मतलब इसने कर दिया है तो वहाँ पर उस कर्सर को ले जा करके उसको बैक स्पेस से कट करके फिर से ठीक से बोल करके उसको टाइप किया जा सकता है और इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे इसके बाद